Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hadir di sini Jika memang anda pernah melakukan dosa Bahkan mungkin dosa-dosa Bahkan dosa-dosa besar Ingat sebesar apapun dosa yang anda lakukan Pengampunan Allah lebih agung dari itu semua Dengan catatan anda menyadari